そのチューすの今日関節ピーチャーじゃあこっち飲んでよ <laughs> なんで拭くんだよ拭いてないし拭いたじゃん拭いてないよなんでそんなことすんのよ <laughs> 終了さあ始まりました少量チャンネルりょうですはい一人で撮っているということは翔太にドッキリを仕掛けたいと思いますイエーイ 今ですね、ちょうど翔太がゴミ捨てに行ったので、その間にさっと撮ってます。時間がないので、ちょっと急ぎたいと思いますが、今回の、えー、ドッキリなんですけれども、えー、をめっちゃせがむくせに、毎回口を拭いたら、翔ちゃんはどういう反応するかを見ていきたいと思いますはい、というわけでやっていきましょうひょにょ りどうもどうもどうもいやーなんでそんな陽気なのいいことでもあった どうしようかな何飲むの翔ちゃん何ですか中止よいいよ恥ずかしいからやめてなんで恥ずかしいの二人しかいないの関係ねえだろこっち向いて <laughs> こっち向いて一回こっち向いておい <laughs> えなんで拭いたんだよ今拭いてないよ拭いてないし反発しちゃう いえじゃあ意味はそんなぬるいのさあ全然手にしてない俺はあ美味しい置けないいいよ置く置く置くはい <laughs> やめてよはい <laughs> いいからやだはいいいんや だからなんで吹くんだよいや吹いてない拭いたじゃん終了吹いてない吹いたじゃん吹いてないなんでそんなことすんのよ <laughs> なんでそんなあからさまにすんだよ無理やりはやダメでしょなんかついてる本当お互いのさ同意のもとじゃんいやそんなこと言ったら俺いつも朝何なんだよ朝無理やりさせられてる 同意のもとしろいや違う朝からさ起きないからさ、中くらいさせろよっつう話よじゃあいいじゃん同じじゃじゃあ起きてくれるいや起きてるけどね今日もうなされてたよはいね <laughs> おいおい何よ何何なんで吹くの意味がわかんないなんで吹くんだよ吹いてないよ 何がしたいのキス違うキスキス迫ってきてなんで服暑いからさ汗がさ出るのよお酒も飲んだしさお風呂も入ってちゃんと今日はお風呂に入りましたおめでとういやおめでとうじゃないの <laughs> 一週間ぶりですかひどちゃんと入ってますでしょ、うん、毎日入ってるねそうい言うのやめてあと <laughs> だから後で履くの履かない履くんだって履かないいつも履くのなんで今の時間にここに置くのもう寝るだけじゃんいやそうなんだけどちょっと足元寒くなると俺履きたいからさやめてよもうそしたらさ寝る用の靴下買えばいいじゃんだって今まで履いてた靴下でしょえ今までっていうかまあ家で履いてたやつで絶対臭いじゃん臭くない嗅いでみて でそんなことすんのひょにょもうちゃんと洗濯物入れよはいもうねあとで履くんだ履くんだ履今日は何してたの今日編集してたやつあそうなの大変うんね今さ大変じゃんそうなの割と忙しいでもなんか楽しそうにしてるからいいと思っているいやでももう発想が何もアウトプットしかしてないからさ、うんうんうん、インプットされてない状態だからちょっともうやばい、じゃあ俺がインプットしてあげるよ <laughs> だからなんで拭くんだよそりゃビンタもするよ拭いてないよ違うよたまたまここに手が来ただけだよなどういうことたまたまここに手が来ただけで拭いたんだよそれは拭く行為なんですよこういうそれが拭く行為っていうんねおいなんで拭くのそんな性格悪っ悪っ性格 調整が悪いねはあどんだけ俺性格いいと思ってんのいい人分かんないじゃん自分で言うなよって話だけどまあいいよはい飲めありがとうこれこんなさ、うん、こんなにいい匂いだったっけって感じ今だけなんかさなんか柄違うくないあ今だけって書いてあそうなんだ優しいねだって俺のことかな終了なんでそんなューすんの今日 えなんかほら関節ピーちゃんじゃあこっち飲んでよいいよ関節じゃん、うん、関節何なの やめて本当やめようそういうのもいや別に何もしてないけど何もしてないじゃんいやいやいやチューせがんできたじゃんよ何が何もしてないのよあ外国人の中止をじゃあどういう中何それ あフレンチでフレンチでここまで含んだ待ってどこえ待ってえあそれは含かない何だって今のチューじゃないじゃんえチューって何頬じゃんだってあうんえだって俺の唇顔触れてないも顔に触れたらダメなんだでこれもダメじゃん <laughs> これ手だから大丈夫顔と顔ってこと <laughs> あそれはダメなんだよ顔がダメなんだねえどこまでいけるんですか首とかいけるあっつあっつやめて草とか <laughs> 違うの俺ダメだね違うの 草生える方の草生える方の草でしょそうだからそれは亮が今のこういうことするから草っていう臭くないよ別に臭いの草じゃない草の草だ、うん、草原の草、中野りの中心うん、終わり <laughs> 対抗すんなよおいちょっともう風呂入るね暑くてうんうんうん 風呂入る前にちょっと注意いいよいいよ、うんは <laughs> ええええー、だからかだからなんだだからかだからそうだよね気づいちゃった はいでーでーで <laughs> ーかわいいかわいいというわけではい <laughs> はいもうあれだよねあの切り替え早くなってるような <laughs> でしょうねってなった後の切り替えの速さ はい、というわけで今回はですね、えっ、ー、と、しょうちゃんにキスをせがんで、必ず口を拭いたらどういう反応するかをやってましたイエーイはい。はい。どうよ。いいんじゃないですか <laughs> いいんじゃないですか <laughs> いいと思いますけどいやほら最近さ翔ちゃんからのドッキリは多かったじゃん久々になんかドッキリを仕掛けてみようかなと思いましてなるほどねどういい気分した いやいい気分はしないんじゃないでしょうねそうそう俺も俺も嫌だはい終了はい。というわけでですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。えー、気に入っていただければチャンネル登録と、面白かったと思っていただけたら高評価をお願いします。 <laughs> インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ではまた。